É porque tu está querendo colocar as pernas no lugar antes de tirar, botar o peso no braço. A gente dá esse impulso, ó, para ficar com o peso em cima do braço. Obrigada. Sem Gente, não apoiem assim. É aqui. Tá? É porque tu tá querendo colocar as pernas no lugar antes de tirar, botar o peso no braço. A gente dá esse impulso, ó, pra ficar com o peso em cima do braço. Pra liberar o peso do quadril e das pernas. Se a gente já tá querendo